Hi guys, hello, welcome to our program Hello Happy As like usual with me Miss Adinda Hello Happy, Happy Learn English with Happy English One. Nah, pembelajaran hari ini ada yang spesial nih Karena mulai episode kali ini Miss Dinda akan ngebimbing kalian untuk mengetahui 16 tenses dalam bahasa Inggris Nah, untuk kali ini kita akan mulai dari tenses yang pertama nih, yakni simple present. Nah, tapi sebelum itu kalian juga harus menonton nih video tentang cara menghafal nama-nama tenses. Silahkan klik di atas ya. Oke, let's check it out. Kita masuk ke tenses nomor satu, yakni simple present. Remember about the gesture simple present. Kejadian yang sederhana yang dilakukan pada waktu saat ini. Maka kita sebut dengan simple present. Simple present. Yuk kita bahas ya. Simple present. Miss Dinda, simple itu kan sederhana. Iya, betul sekali. Dan present adalah waktu yang sekarang. So, the purpose of simple present is to explain an activity which is done in present time It is used for habitual action. Nah, jadi tujuan dari simple present ini adalah untuk menjelaskan sebuah aktivitas yang dilakukan saat ini atau biasanya simple present ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kalau kamu ingin mengucapkan bahasa Inggris dalam bentuk kalimat yang panjang, jika itu tentang kebenaran, kemudian tentang kehidupan sehari-hari kamu atau hal yang terjadi saat ini, maka kamu bisa menggunakan simple present. Oke, okay? simple present. Nah, dalam simple present ini, of course ya, untuk semua tenses tidak hanya dengan simple present, mereka memiliki dua rumus, yakni ketika verbal sentence dan juga nominal sentence. Nah, yang belum pada ngerti nih, apa sih verbal sentence dan juga nominal sentence? Kamu juga bisa tonton video di atas ini ya. Well, kita bahas yang pertama nih guys, yakni verbal sentence. Dalam verbal sentence atau kalimat di mana subjeknya melakukan pekerjaan, maka kalimat tersebut masuk ke dalam verbal sentence. Nah, ingat nih guys, dalam verbal sentence, kalimatnya juga terbagi menjadi tiga nih, yakni positif, negatif, and also interrogative. Di sisi lain juga ada nominal sentence yang dia pun juga memiliki tiga kalimat yakni positif, negatif, dan juga interrogatif. Sekarang kita akan bahas yang pertama nih, yakni verbal sentence yang positif. Remember, ketika simple present, maka verb yang digunakan adalah verb satu, Oke, okay? yang digunakan adalah verb satu. So, the pattern is subject plus verb one, S or ES plus object. Remember, ketika kamu mendengar kata simple present, maka yang digunakan adalah verb one. Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu ada beberapa nih guys. Yang pertama ya ini ada I yang artinya saya, you yang artinya kamu atau kalian, they yang artinya mereka, we yang artinya kita. Nah, yang di bawahnya nih kamu juga akan tahu nih guys tentang she, he, it. She dia perempuan, he dia laki-laki dan juga it adalah kata lain untuk menunjukkan benda atau hewan. Nah, perlu kamu tahu nih guys, verb 1, kenapa sih Miss Dinda kok ada tanda kurungnya S atau IS? Yaps, betul. Karena tidak semua subjek itu menggunakan S atau IS. Lalu Miss Dinda, apa aja nih yang menggunakan S atau IS? Perhatikan, ketika kamu menemukan subjek I, you, they, we, maka kamu hanya perlu menambahkan verb satu tanpa S atau IS. Kesimpulannya, Ayu Dewi, Ayu Dewi, Ayu Dewi. Nah, kamu pasti tahu kan artis yang namanya Ayu Dewi? Yaps, dia udah dewasa, maka dia nggak perlu minum es. Oke, jadi kalau kamu menemukan kata Ayu Dewi, kamu cukup menambahkan verb satu karena dia udah dewasa nih, nggak terlalu suka dengan es. Sedangkan kalau she, he, it, dia masih kecil nih guys, makanya dia suka minum es. Untuk itu, untuk subjek she, he, it, kamu harus menambahkan verb 1 tambahan s atau is. Nah, Miss Dinda, lalu gimana nih caranya biar kita tahu kapan kita tambahkan kata kerjanya dengan S atau IS? Sekarang kita akan bahas dulu ya yang pertama. Ketika subjeknya are you Dewi, maka remember hanya menggunakan verb 1. Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Let's check it out.